Quería empezar a miña intervención e non sería xusto sin dar un saúdo e agradecer a presencia aquí de compañeiros e compañeiras de outras comarcas que viven pero tamén entenden a situación que aquí estamos a padecer. Pero quero referirme especialmente aos compañeiras e compañeiros que nos acompañan de Ferroatlántica, Albibérica, e Alcoa, exemplos de loita e dignidade. Tal día como hoxe, un 10 de marzo, aquí mesmo, foron asasinados pola policía franquista, fascista, amor, amadora Daniel. E foron por demandar dereitos para a clase traballadora, por demandar liberdade e justiza. E iso mesmo, 49 anos despois, é o que estamos a demandar. Justiza, justiza para as nosas comarcas, justiza para a nosa xente, un dereito fundamental como é poder vivir e traballar dignamente na nosa terra. Aqueles feitos, compañeiras e compañeiros, levantaron o povo galego e fixeron tremer o goberno franquista. Pois hoxe ten que ser un punto de inflexión para as nosas comarcas. Estamos aquí, en pé, nun acto de orgullo e dignidade, as comarcas de Ferrolterra e Eume meortegal. E non pararemos ata que fagamos tremer os gobernos da Xunta de Galiza e do Estado Español para que asuman de unha vez por todas que non estamos dispostas e dispostos a seguir sendo torturados. E digo torturados e digo ben, pois van décadas que nos están a inocular a peor das dores, a dor da alma, a de separarnos dos nosos fillos e fillas porque teñen que emigrar, a da miseria que, como dicía Rosalía, seca a alma e tamén os ollos. Señoras e señores, do Partido Popular, do Partido Socialista e de Unidas Podemos. Son vostedes os que teñen a chave das noces e, polo tanto, a responsabilidade absoluta de poñer as nosas comarcas no sitio que corresponde. Díganos cal é o delito que cometimos, a máis de reivindicar traballo e futuro para aplicarnos tan severa condena. É o momento construirmos o futuro. É o momento, Galicia decide. Eslogans de quenes sosteñen o goberno do Estado utilizados fai escasos meses na campaña das eleccións galegas. Pois sí, collamos o guante. É o momento, é o momento de tomar decisións mirando para esta parte do país que nos permitan construir o futuro tal e como pregoábades. E claro que é o momento de que as galegas e galegos poidamos decidir sobre os nosos recursos, de que entendades que non estamos dispostos a seguir sendo meros colonizados, fornecedores de recursos para lucro do resto do Estado e das grandes corporacións sen máis beneficio que a degradación dos nosos territorios, a perda de postos de traballo, a pobreza e a migración. Mas tamén é o momento de derrogar as reformas laborais que permiten o ser esa carta verdadeiro cancro para a clase traballadora da negociación colectiva e das pensións. Señoras e señores que gobernan en Madrid, díganos por qué. Por que o proxecto da modernización dos nosos estaleiros, avalado por vós e presentado como imprescindible para poder seguir no mercado agora queda aparcado. Díganos por qué se a eólica mariña era parte do noso futuro, esta queda reducida no esteleiro de Fene a un mero almezán privatizado e para traballos de pouco valor engadido, pois estes diríxense aos esteleiros do sur. Díganos por qué non se entende a exigente inmediata e urgente de que ese barco do Ministerio de Defensa que está na ría de Vigo, que vai ser transformado, por certo, obra orzamentada por Navantia Ferrol, non veña xa para os nosos asteleiros para paliar en parte a perda de carga de traballo principalmente da industria auxiliar. E se poida ir a propia Navantia, aos propios asteleiros de Navantia no sur. Díganos que é o que non entenden de que demandemos unha transición enerxética xusta que manteña os postos de traballo, que cree riqueza e emprego nas nosas comarcas históricamente explotadas e espobliadas. Que é o que non entenden cando demandamos que a P9 Ferrol Coruña ten que ser gratuita se para coller un tren, un avión ou cumplir obrigas administrativas temos que desplazarnos e non temos outra alternativa. E así un longo etcétera. Mas non é o que nos que non nos entendan e que nunca mosaron vontade de entendernos. Esa é a diferencia. Pero aquí estamos para obligarvos. <coughs> Dito, feito, Galicia, Galicia, Galicia. Pregoaba o Partido Popular nesa campaña electoral. Pois sí, remitámonos aos ditos e aos feitos. Como é posible que a lei do sector naval aprobada pola Xunta de Galiza no ano 2010 quedara en papel mollado? Onde quedou o dique de reparacións vital para que este sector non quede fora de mercado e para que a Xunta aprobou xa fai máis de 10 anos o seu cofinanciamento a día de hoxe nin se menciona. Donde están as tantas veces aprobadas leis de regeneración das nosas rías? Exemplo claro, a de Ferrol, que nos últimos dez anos perdeu o 80% da súa produción. Quen pode entender, señores do goberno da Xunta, que despois de máis de 20 anos unha infraestructura vital para Ortegal como a vía de alta capacidade aínda siga en debate e nin se mencione na partida dos fondos europeos que non exista ningún solo proxecto para os sectores primarios como madeireiro que inclúa a súa transformación. Díganos como é posible que un barco que está en Barreras, ou sexa, na Ría de Vigo, a quen a Xunta ofrece un crédito participativo de 8 millóns de euros, estea debatindo se se remata en Ferrol, en Santander ou en Francia. Preguntémonos cal é a lógica. Esa non é a lógica de ningún e de ningunha dos que estamos aquí e das que estamos aquí, seguramente. Explíquenos vostedes como se poden negar a creación dunha empresa pública galega de electricidade ou a participación pública nos proxectos eólicos, se é a xestión dos nosos cartos, dos nosos recursos e, polo tanto, e pola contra atopámonos que si están a facer no noso país Empresas Públicas de Noruega ou italiana Enel, dona de Endesa. Señores da Xunta, que é o cagochan? Como é posible que podíamos enumerar aquí os proxectos da chamada nova resiliencia de Euskadi, de Asturias, de Murcia, etc, etc, e non coñezamos ningún só proxecto para as nosas comarcas, ou é que non teñen nada. Se así, recoñézano e apártense. Señor Feijóo, Falar de Galiza significa legislar na defensa do país, en particular das nosas comarcas. Significa exigir a quenes opten a puntos de evacuación da nosa enerxía a obriga de presentar proxectos industriais que creen emprego. Significa que aqueles que acedan a parques de produción de enerxía teñan como condicionante que a maior parte dos seus componentes se elaboren nas nosas comarcas. E tamén significa, como non, poñer as medidas correctoras para que non se repitan máis poligais, gamesas, noas, alcoas, etc. etc. Iso é o que exiximos. <coughs> Mas quero me referir tamén aos alcaldes e alcaldesas. Non desfalletades. Non caiades no erro de épocas pasadas de facer de parapeto de meros transmisores de proxectos ficticios, de promesas no aire, sería avalar unha nova traición. Reveládevos con nós, firmes e sen pasos atrás. <coughs> Amigas e amigos, é certo que na vida hai que mirar cara adiante, pero para entendela é obrigado mirar atrás, e iso nas nosas comarcas ensinounos que non, que xa non caben máis milongas, nin máis enganos, nin barcos ficticios, nin fábricas fantasma, nin promesas, nin plans futuribles. Xa non é tempo de crear máis ou menos mesas, nin comisións, nin plataformas. É momento de exixir defeitos de luz e taquígrafo. Nos temos claro que nin imos participar nin ser cómplices de batallas de salón, de reproches teatrais entre uns e outros pois sobordo que non temos ningunha dúbida é que son as e os que gobernan na Xunta en Madrid quen teñen a obriga de poñer as solucións. Por iso hoxe, e así lo exiximos, ten que ser un punto de inflexión para mudar o rumbo das nosas comarcas. Veciñas, veciños de Ferrolterra, Eume e Ortegar, herdeiros de Roixordo e a revolta Irmandiña, revelémonos, ningún paso atrás, contamos con vos, contade con nós, porque o noso compromiso é e será inquebrantable, porque temos futuro, conquistémolo. Moitas gracias e adiante.